nuovo fuoco Sarà si lavorò per sapere tu che nulla ma niente Chi disse portami domani Tarallallallalero Gli disse portami domani Il cuore di tua madre per i miei cari Lui dalla parte a sapore di te. bastava quell'orrore Volevo l'alta prova del suo cieco amore Chi mi sa amore, se mi vuoi bene Tra la la la la all'anarelo il sapore segui un bene tagliati le polsi le quattro vene le vene polsi lui si tagliò all'anarelo e come il sangue le scordò, correndo come un pazzo da me l'ultima tua prova sarà la morte E mentre il sangue dentro usciva E ormai cambiava il suo colore La vanità presagiva Un uomo si era ucciso per il suo amore presa da sgomento quando lo vide morir contento morir contento innamorato quando niente era restato non il sole non il sole ma solo il sangue secco della sua pelle